にちは、私はケリーです。22歳です。私はそうして日本語を知って勉強勉強しています。よろしくお願いします。